大家好，相信大家玩到现在战力平均值都蛮高了，在王国防御战一二阶都游刃有余了，但有没有就是过不了第三阶的窘境呢？我们王国在最近合并后总战力提升了不少，这次王国防御战有二十几个人参加，平均战力值都在一百万左右，所以今天直接向王国防御战第三阶发起挑战。当然，我们也不是第一次成功。 因为大家还在互相培养默契，我们前面也失败了两次，掉了第三次才成功。那在这里我就分享我们能成功的方式给大家参考看看。如果不能过第三阶的话，看看是缺少了哪些部分的事情没有做呢？首先是会长跟副会长在开始前要先做哪些事情？摆放防御塔，并在开始前强化。 总共防御塔有六个点，我会在最前端，也就是怪出生的点放一兵一暗，中间的部分我会放两兵，靠近出生点的部分我会放一个加速，一个火。如果不放火的话，其实可以换水或暗都可以。制作炸弹一组，一组里面共五颗炸弹，记得摆放上去，告知会员。 要用哪一些辅助技能跟幻宠对这场战役比较大？最好是有束缚、击倒、晕眩、缓速，因为第三阶开始会有直冲王国之心的怪，跑速极快，威力极大，只要让它摸上一下，基本上就直接结束了。所有能力战力最大化，可以从团体及个人料理或遗物剧场所获得。 需指派一位专门丢炸弹的，炸弹可以大量消耗凡人怪的血量。只有在三、五、七、九关出现两只直冲的怪的时候再丢。把有参加活动的人再区分成左右两边，比较不会出现大家集火同一只，另一只却绕跑冲到王国之心。以下就是我们王国打防御战第三阶成功的影片，分享给大家。 里面呢，我还会再叙述一次一到十关应注意的事项。